අයිබන් යහපත්වූත් වාසනවන්තෝ ජයග්‍රහහි කාලසීම ප්‍රාත්ථන කරන්න ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතින් මාසයක් ඔන්න ගෙවියගෙන ඉවර වෙනවා අලුත් මාසයක් උදාවෙන්න ඔන්න මෙන තියෙද්දි හැමෝම් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නදේ අරගෙන මං ඔබ සමඟ සම්බන්ධයනවා ඉති ලග්න නමයක් පල කරා ටිකක් ප්‍රමාදුනා කන්‍යා කුම්භ මීන කියන ලග්න පල කරන්න ඇත්තශම් සමායනවා ඉතාමත්ම තද බල සසනී පෙලා ඉන්න දවට කටහන්නුත් තේරණ ඇති ඉතින් මේ ඔලුස්සගන්න පුළමිච්ච ගම් ඔන්න පොරොන් දුෂ්ට කරන්න ආව මාස යුදාව වෙන්න කලින් ඒ දේ කරා ඉතින් ඒ නිසා සමාවිලනවා සමහරු ගොඩාක් මෙසේජ් කර තිබ කෝල් කරල තිබ කෝ තාමනයන කන්න ලක්න කුම්බලක්න මීල් ලක්න කියලා ඉතින් අයිකයි හේතුව සමාවෙන්න ඒත් එක්කම ඔබට මම කියනවා මේ වැඩසටටික දීර්ග හැබැයි වෙන තරම දීර්ග වෙන මිනිතු පහක්තර යන්න මහතලට ුන්තියගන්න උත්සාහ කරනවා මේ ඒකට හේතු වෙන්නේ මොකද්ද මේ වැඩසටහන තුළ ලග්න පරාපර වගේම අපි තියෙන අසුභකාරී දේවල් සුබ කරගන්න පිළිවෙත්ද ඒ කරන ක්‍රමවේද කතා කරනවා ඒ වගේම මේ ලෝකේ යන විදිහට අපි ජීවිතය ජය ගන්න හැටි අලුත් දේවල් තුලින් අපි ජීවිතය ජය ගන්න හැටි කතා කරන ඒක නිසා මේක දීර්ඝ වෙන්නේ ඉතින් සමහරුන්ට ගැළපෙන්නේ නැහැ ඒක නිසා ඔබට මේක දීර්ඝ වීම ප්‍රශ්නයක් නෑ දැන් මම මේක අහන එක නවත්තලා දක්ෂ දෛවඥ ජ්‍යොතිෂයකින් තව ඕන තරම් YouTube එකේ වීඩියෝ පාල කරනවා ඔවුන්ගේ වීඩියෝ එකක් අහන්න නැතුව මේක ඇහැව්වා ඔබ මගේ කාලෙ කෑවා අපරාධි කාලේ මේ ලග්න පලාපල කියන ගැ වල්පල් කියන වල්පල් වෙන්ඩ පුළුවන් මේ දෙවල් තුළට හැමදාම එකතන ඉන්දහදන මිනිස්සුන්ට හැබැයි බහුතරයක් දෙනය හරි සතුටුයි මේ දාහක් ගත්තොත් දෙන්නෙක් තුන් දෙෙක් තම ඔය වගේ එවනට ඉසුරු නමසි අනු හතම ඉන්නේ මේ වගේ ධනාත්මක තාත්වය එක ඒක ගොඩක් සන්තෝසයි ඒ නිසාවෙන්ම නොගැලපෙනය මේ කහන්ඩ එපා අර ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මිලියන සංඛ්‍යාත පිරිසක් ඉන්නවා මේක අහන්න බලන්න එක්කෙනෙක් හිටියත් මේක මගේ ක්‍රමය මේක මම වෙනස් කරන්නේ අනිත් එක තමයි මේ බුද්ධ කියන සටහන් පරීක්ෂා කරගන්න මැසේජ් කෝල්ස් එනවා ඉතින් ඒවත් තුළ මෙහෙමයි මට ඒ දේ සඳහා කාලෙකුත් නෑ මම මේක ව්‍යාපාරයක් විතර කරන්නේ නෑ මම මේ කොච්චර අපහසුතාව තිබ්බත් මම හරි වෙලාවට ඔබට ඒ වැඩසටහන් ගේනවා ඒ කියන දේවල් අහලා ඒ කියන පිළිවෙත් කළොත් ඔබට ආයෙත් අමුතුවෙන් හිතන දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් මම මේක ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරන්නේ මට තියෙන එකම තෘප්තිය සහ ලාභය ඔබ මේ කියන දේ අහලා එක්කෙනෙක් හරි ගොඩ ගියොත් එක්කෙනෙක් හරි ජීවිතේ අයහපතකින් ගැලවෙනොත් ඒ මං කෝටි ගණක් ඉපයව හා සමාන ඒක නිසා සමාවෙන්න ඉල්ලීම් කරන්න එපා ඒක කරන්න වට වෙලාවකුත් නැහැ. ඒ නමුත් ඔබට අවශ්‍යම නම් දක්ෂ දෛවඥ ජ්‍යොතිෂයෝදීන් ඉන්න ඒකෙනෙක් ලවා කරගන්න. හැබැයි ඔබ ඔය පිළිවෙත් කියලා ලක්ෂ ගණන් යන දේවල් එක එක එක එක දේවල් බහුබූත දේවල් ඒවට අහු වෙන්නේ නැතු වෙන්න මොකද විහිං අපරදා ගන්න පතේ තියෙන සොච්චම වියදම් කරගන්න ණය වෙන තරමට පත් වෙන්න එපා. ඌව තමයි අපර ඒ රාෂ්ටක කියන්නේ. ඒක නිසා කලබල වෙන්න නැතුව මේ ජීවිතයේ යහපලස ධනාත්මක මනසෙන් ජීවත් වෙන්න දහමට අනුව කටයුතු කරන්න ඔබට අපල කරන්න කිසිම ග්‍රහයකට බෑ. ඒකයි ප්‍රායෝගික දේ. ඉතින් එහෙනම් කාලය ඇති අපි කතා කරමු රාශිචක්‍රයේ 6 වෙනි රාශිය ලග්නාධිපති බුධ ග්‍රහය වූ කන්‍යා ලග්නය. කන්‍යා ලග්නෙ මිනිහ ආයුබෝවන්. මාත් එක්ක අමනාපෙන් දන්නේ කන්‍යා ලග්න ප්‍රමාද කිරීම ගැන. හරි දැන් ඔන්න පටන් ගමු. ඉතින් මේ කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට මේ උදා වූ මේ 2023 වසරේ 4 මාසයේ එහෙමත් නැත්නම් අප්‍රේල් මාසයේ බක් මාසයේ ඔබට කොහොමද කියලා කතා කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් මේ මාසය තුළ ඉතාමත් විශේෂිත වූ ග්‍රහමාරුවක් සිද්ධ වෙනවා අප්‍රිය 22 වෙනිදාට. මේ ඔබගේ හත්වෙනි භාවයේ ඉන්න ගුරු ඔබගේ අටවැනි භාවයට පැමිණෙනවා. ඒත් එක්කම සිංහල අවුරුද්ද. ඉතින් ටිකක් විශේෂිත වූ මාසයක්. ඉතින් කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට සිංහල වෘද්ධ පලාපලේ වගේ ගුරුමාරු සම්බන්ධ පලාපල දීර්ඝ වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනවා දීර්ඝ වශයෙන් පිළිතුත් එක්ක අපි දැන් කතා කරමු මේ මාසය කොහොමද වේද අප්‍රේල් මාසෙක ඉතින් මේ මාස උදාමයට ඔබගේ ලග්නාධිපති බුද්ධ අටවැන්නේ සිකුරු රාහු සමග සංයෝගයලා ඉන්නවා එක ඇත්තකින් කේතු දෙවැන්නේත් ශනි හයවැන්නේත් රවි ගුරු හත්වැන්නේත් කුජ දසවැන්නේ තියෙන තමයි මේ මාසේ ආරම්භ වෙද්දී තියෙන ග්‍රහ ගෝචරය මේක මාසේ ආරම්භයෙන් පස්සේ ග්‍රහ මාරුත් එක වෙනස් වෙනවා ඉතින් ඉස්සලාම් බලමු ඔබ හැමදාම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මාසය තුළ කොහොමද ලැබීම් ආදායම් රැකියාවල් ව්‍යාපාරයල් කොහොම වේවිද කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි මෙතනදී ඔබ ගුරු මහදසාවල් අතුරු දසාවල් විදසාවල් ගෙවනවා නම් ඒත් එක්කම රවි මහදසාවල් අතුරු දසාවල් විදසාවල් ගෙවනවා නම් තරමක් දුරට ජීවිතේ අතිශයෙන් පෙරලිකාර දෙයක් සිදුවෙන පෙරලියක් සිදුවෙන ඒ පෙරලියේ ආරම්භය සිදුවන මාසය තමා මේ අප්‍රේල් මාසය ගැන මේ පෙරලිය යහපත් අයහපත්ද නෑ මේ පෙරලිය යහපත් කරගන්නත් ඔබට පුළුවන් මේ පෙරලිය අයහපත් කරගන්නත් පුළුවන් ඒකයි මෙතන තියෙන වැදගත්කම මම හැමදාම කියනවනේ හැම දෙයකම තියෙනවා දෙපැත්තා දැන් අපි විද්‍යාව තුනක් ඉගෙන ගන්න ඕනෑම ක්‍රියාවකට සමානුද ප්‍රතිවිරුද්ධවද ක්‍රියාවක් තියෙනවා. අතින් ඒ වගේ තමයි. මේක අපි යහපත් කරගන්න විදිය දැන් අපි කතා මේ මාසය තුල ඔබට මෙහෙමයි. ඔබට තනියම වැඩ කරන්න හිතෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔය එකතු වෙලා කතා කරන හවුලේ කරන කටයුතුලින් බැහැර වෙන්න හිතන කාලය පහුගිය කාලෙම තුළ හවුලේ කටයුතු කරලා ඒ තුලින් පාඩම් ඉගෙනගෙන තරමක් දුරට පැත්තකලා හිටියා. තනියම දෙයක් කරනවා කියලා ප්ලෑන් කර කර හිටියා. නමුත් ඒවා ක්‍රියාවට නන්නවට එතරම්ම දුරට ඔබ සමත් වනේ නෑ හැබැයි ඔන්න දැන් ඔබ ඔන්න තනියම මමගේමක් ගානම තනියම ගොඩ යනවා ඔය කවුරුත් මට ඕන්න හැමෝම මට පාඩම් කියලා දුන්නා හැමෝ ගැනම මම දැනගත්තා ආයෙනම් මම දැන් තනියම තම ජීවිතේ ආයෙ මෙතනින් එහාට කාගෙන්වත් උදව්වක්වත් කාගෙන්වත් සහගයක් වචනකින්වත් බලාපොරොත්තු නොවේ මී කියන මතය තමයි දැන් ඔළුවේ තියෙන්නේ ඇත්ත නේද hina වෙන්න එපා ඒක තමයි தත්ත්වය ඉතින් එහෙමනම් ඔබට මේ කාලසීම තුළ ඔන්න ඕක තදින් දැනෙන කාලයක්. ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඒක හොඳ යහපත්. මොකද Taman තනියම තමා හිසර තමා තමයි සෙවෙනලක වගේ Taman තනියම නැගී හිටීම යහපත්. හැබැයි මෙතන තියෙන අර ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාව වෙන්නේ ඔබගේ අනිසි කලබලේ වෙන අයට පේන්න කරන්න යෑම දුරදිග නොසිතා මේ වෙලාවේ අර ඉක්මනින් ක්ෂණයෙන් කරන්න යෑම තුළ ඔබට පුංචි අසාර්ථකභාවයක් අත්වෙන්න ඉඩකඩ ප්‍රබලයි. පැහැදිලිද කියද හැබැයි මේ දේ ඔබට මග හැරවාගත්ත හැකි කොහොමද කලබල වෙන්න හරි කවුරුත් ඕන දැකතුනේ කමක් නෑ මම මේ තනියම දේ කරනවා හැබැයි මේක මේ නොදැන ඔහි ඇස් දෙක ගැට ගහගෙන කලුවරේ යන ගමනක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක ගැන හොඳට දැනගෙන දැනුවත් වෙලා මේ කරන්න යන දේ ගැන මම හොඳ විදිහට ඉගෙනගෙන ඒක තියන්නේ මොනාද අවදානම් ඒ අවදානම් ඒ තැන්වලදී අපි කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොනාද ඒකට කරන්න පුළුවන් දේවල් අන්නේ සියලු දේ ඉගෙනගෙන හොඳට ශක්තිමත් ලෙස ඔන්න ක්‍රියාත්මක එහෙනම් මේ ඔබට එන ආවේගය ඔබට එන ගැම්ම ඔබ ප්‍රයෝජන ගන්න ඔබ දැනුම එක්රස් කරන්න ඔබ ප්‍රායෝගිකව යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න අන්න ඒ දෙ මේ ඉගෙන ගන්න මේ පන්ති කෝස් කරලා එහෙම නෙමේ නෑ ඒ වගේ දේවලුත් කරන්න නමුත් දැන් ඔබට ෂනේන් මේ දේ අවශ්‍යයි එහෙනම් ඔබ කරන්න ඕනේ ඒ කරන්න යන දේ මේ කාලයට ගැලපෙනවද දැන් කොච්චර පහුගිය කාල සීමාව තුළ කරපු අයකින් සාර්ථක වෙලා තිබ්බට දැන් ලෝකේ සම්පූර්ණ පරිවර්තනයක් වුණානේ මේ 2022 වසරෙන් පස්සේ අපි අපේ රට විතරක් කියලා හේතුවට මුළු ලෝකෙම 아무තු පරිවර්තනයක් වුණා. ඒ වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක සම්පූර්ණ ලෝකේ අර කනපිට හැරවුවා වගේ. හැබැයි එහෙනම් අපි ඊට කලින් තිබිච්ච ලෝකයේත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න යනවනම් අපි පරාදයි. එහෙනම් මේ මුළු ලෝකෙම වෙනස් වුණේ කොතනද? එතන කොහොමද හරි තැනට ගහන්න කියලා අපි හොයාගන්නවා. අනේ ඒ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඔබ කරන්න යන දේ මොකද්ද? මේ දේ කොහොමද හරියට කරන් යන්නේ? ඒ එතකොට ඔබට පුංචි කාලයක් ගත වෙයි. නමුත් ඒ දැනුවත් වීම තුළ ඔබට ඉදිරියේදී කරන් යද්දී අර සමහර තැන්වල හිර වෙන තැන්, වරදින තැන් අතිශයෙන් අවම වේවි. අන්න ඒකයි වෙන්න ඕනේ. මේක පොඩ්ඩක් මේ දීර්ඝ වශයෙන් කියන සමහරුට කේන්තියයි මේ මේ වැල්වට අරන් කියන්නේ නෑ. මේක ඔබට ඔබේ ජීවිතේ මේ තව අවුරුදු 4 5ක් 10ක් ගිහිල්ලා හැරලා බලද්දී ප්‍රධාන සම්දිස්ථානයක් කරගන්න ඔබට මේ මාසයේ ආරම්භය පුළුවන්. මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ අර වෙස්වලාගත් ආශිර්වාදය. නැත්තම් තිත්ත බෙහෙත් බීමක්. බෙහෙත බුද්ධි තිත්තයි අපහසුයි. හැබැයි දවස් දෙකක් තුනක් යද්දි අසනීප සුවයි. එතකොට බෙහෙත් බිව තිත්ත බෙහෙත් බිව්ව ගැන අපි කවදාවත් පසුතැවෙනවද? නැහැ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙනම් හොඳට මේවල ඉවසිලිවන්ත හොඳ දැනුවත් වෙලා ඔබ ක්‍රියාත්මක කරන්න දේ ඔබ ව්‍යාපාර තුළ ඔබට ජයග්‍රහණයක් අතිශයම තියෙනවා. හැබැයි ඉවසිලිවන්තව කටයුතු කරොත් විතරයි. හොඳ දැනුමක් ඇතුව කටයුතු කරොත් විතරයි. මොකද ඔබ දැන් අනිකො ලක්න පලා පලහද විශෂම ගුරුමාරු සම්බඳධ ලක්න පලා පහදි ඔබට වැඩිපුරම ඇහෙයි අසුබ දේවල් නෑ මම කියන්නේ අසුබ දෙයන්නෙමේ ඒක ඇවිල්ලා ඔබේ ජීත පරිවර්තනය කර තිත්ත බේත් බොනෝවගේද ඒවෙල විතරයි තිත්ත ඒ තුළින්ගෙන ප්‍රතිඵලය ඉතාමත් යහපත් සාර්ථක හැබැයි ඔබ තිත්තයි කළ බෙහෙත් නොබී හිටියොත් අර කියපු යහපත් ප්‍රතිඵල ගන්න බෑ එන්න එන්න එන්න එන්න අසනීපේ දරුණු වෙන එක විතරයි එහෙනම් බයන්නතු මේ තිත්ත බේත් එක බොන්න හිතන්න එපා වැඩ කරන්න ජයග්‍රහණ නියතයි මොකක්දෝ සුරංගන කතක්ව මේ මොකක්ද කිව්ව කියලා මට තේරුන්නේ හරි කලබලන්න එපා මෙන්න මේකයි කිව්වේ රැකියා කරන ස්ථානය තුළ ඔබට බාධක කරදර වැඩි වෙනවා ඔබට රැකියාව තුළ එපා වීම වැඩි වෙනවා ඉතින් ඔක්කොම ජීවිතේ එපා වෙනවා මුදල් හම්බ ගන්න ඕන නිසා රැකියාව කරනවා රැකියාවෙන් අයින් වෙන්නමයි හිතෙන්නේ අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඔබ කරන්නේ මොකක්ද මං කිව්ව දුරදිග හිතලා එකපාරම රැකියාවෙන් අයින් වෙනද නැහැ. මොකද අද තියෙන තත්ත්වය හැටියට එක දවසක් දෙයක් හරි ඔබට ආදායමක් අහිමි වුණොත් ඔබට ඒක දරා ගන්න අමාරු ඔබට නෙමෙයි බහුතරයක් දෙනෙකුට. ඒ වගේම තමයි එහෙනම් ඔබ කරන්නේ මේ රැකියාව ඉන්න ගමන් තවත් රැකියාවක් හොයන්න. ඔබට මේ රැකියාවටත් වඩා උසස් තත්ත්වයේ රැකියාවක් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එක ඔබට ලැබෙනකම්, කැන්දෙමි විලිපිය ඔබට ලැබෙනකම් ඔබ ඉන්න රැකියාවෙන් අස් වෙන්නේ නැහැ. පීඩනේ දරාගෙන ඉන්න. ඔන්න තිත්ත බෙහෙත් බොනවා කියන්නේ ඕකට. ඔබ ව්‍යාපාර කරන කෙනෙක් නම් හවුලේ කරන ව්‍යාපාරේ ඔබගෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඔබ මහන්සි වෙනවා ඔබ මුදල් යොදවනවා. නමුත් ලාභ බෙදෙද්දී අර මහන්සි නොවී ඔහේ බලන් හිටපෙරත් සමාන ලාභ ඔබට අඩු ලාභ. ඉතින් කලකිරෙනවනේ සාධාරණයි. එහෙනම් ඔබ තීරණයක් ගන්නවා. හවුලේ කැඳත් එපා දැන්. මං තනියම මේ දේ කරනවා. මොකද මෙච්චර මහන්සි වෙන්නේ මම නම්. වැඩියෙන් වියදම් කරන්නේ වැය කරන්නේ මම නම්. හැම දෙයකම උපක්‍රමශීලීව පෙනී හිටිනේ මම නම්. ඇයි මේක මට තනියම කරන්න බැරි? හරි. තනිය ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. අර ව්‍යාපාරේ ටික දවසක් රැඳී ඉන්න. ඒත් එක මොකද නැත්තම් එකපාර ව්‍යාපාර ගසක් හිටවපු සැනින් අපිට පළදාව ලැබෙන්නේ නැනේ. පළදාව ලැබෙන්න කාලයක් තියෙනවා. පෝර දාලා වතුර දාලා ටිකක් ලොකු වෙලා මාසෙන් දෙකෙන් පළහට ගන්න ඒවා තියෙනවා. වසර ගානකින් පළහට ගන්න ඒවා තියෙනවා. එහෙමනම් සුළුවෙන් ආරම්භ කරන ඉස්සලම් මේ මාසෙන් දෙකෙන් පළදාව ලැබෙන වගාවක් කරන්න. මේ උදාහරණයක් කියන්නේ වගා කරන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. අර කෙටි ආදායම් ලැබෙන ව්‍යාපාර පටන් ගන්න අන්න එතකොට ටිකටි ආදන් ලැබෙද්දි අන්න කොස් පැලෙකුත් හිටවන් මොකක්ද කාලයක් ගිහිල්ලා ආදයම් විශාල වශයෙන් ලැබෙන එක ඒ වගේ අන්න ඔය වගේ ඔබ උපක්‍රම ශීදී වෙන්න මේ කාල සීමාව තුළ ඔබ වැදවට්ටන්න කාටවත් බැරි වෙයි හැබැයි ඔබ මේ දෛවයට බයි මුළු ගැන්නුනුත් ඔබට නැගී හිටින්ඩ තව වසර තුනකටවත් බැරි වෙනවා පහකටවත් බැරි වෙනවා. එහෙනම් මේ වසර පහම තීරණය කරන්නේ ඔබ මේ අප්‍රේල් මාසේ ගන්නා තීරණය මත කියලා ඔබට කිව්වොත් පුදුම වෙනවනේ. නෑ පුදුම යන්නේ මේක තමයි ඇත්ත. මේ අප්‍රේල් මාසය තුළ ඔබ ස්ථීර තීන්දුවක් තීරණයක් ගන්න දැනුත් ප්‍රමාදය කලින් අරන් තියෙනව නෑ කමක් නෑ. මේ අප්‍රේල් මාසෙත් ඔබට තියෙනවා. මේ මාසෙ ටිකක් ගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙනම් හරි තීරණයක් ස්ථාවර තීරණයක් ගන්න. විශේෂයෙන්ම මේ සිංහරෞද්දෙන් පස්සේ කාල සීමාව තුළ ඔබට හොඳ තීන්දුව තීරණ ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක ඔබට ක්‍රියාවලට නැගවීමට ඔබට තනියම වැඩ කරන්න වෙනවා. සමහරට ඔබට ඔබගේ පවුලයාගෙන උදව් අහිමි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් ඇද වැටෙන්න එපා. යකඩ මිනිස්සෙක් යකඩ ගැහණියක් විදියට ඔබට පුළුවන් මේක සුළුවෙන් කෙටියෙන් ආරම්භලා මහා පරිමාණයේ ලාභ ලැබෙන තයක් තැනට යන්න. ඒක රැකියාව වෙන්න පුළුවන්. රැකියාව තුළ ඔබ ඉස්තරාර ගිහිල්ලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ගිහිල්ලා ඉහළම තැනට යන්න පුළුවන්. ඔබ අද මේ මාසය තුළ ගන්නා තීන්දු තීරණ මේ මාසය කියන්නේ අප්‍රේල් මාසයේ තුළ ගන්නා තීන්දු තීරණ මත ඔබගේ ව්‍යාපාර ප්‍රබල ව්‍යාපාරය රටම ලෝකෙම දන්න ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන් ඔබ මේ මාසය ගන්න තීන්දු තීරණ ක්‍රියාත්මක වීම අනුව අන්න එකයි මේ පුල පුලාම කිව්වේ දැන් පැහැදිලි. එහෙනම් මේ මාසය තුළ තරමක් දුරට ඔබට ආදායම් තත්ත්වයක් යහපත්. ඔබ කරන කෙටි කෙටි ආයෝජන තුළ ටිකක් ලාභ ඉපීමේ හැකියාවක් තියෙන හින්දා ඔය සුළුවෙන් මුදල් යොදවා කරන ආයෝජන මෙහ මෙතනදී හැමදේම ගැන හොඳ මාර්ගයි අයහපත් මාර්ග දෙකම වැඩ කරනවා මේ කාලේ හොඳ ආයෝජනත් වෙනවා ඔය එහෙමෙන් ඔය සූදුවෙන් ඔට්ටු වලින් හම්බෙන සුළු සුළු ලාභ ජයග්‍රහණත් අත්වෙන ඒවා නම් ඉතින් අනුමත කරන්න පුළුවන් දේවල් මොකද ඕවා තුල ඇබ්බැහි වීම තුල මේ ලැබෙන කාලේ ලැබෙයි ඒතර අහිමින කාලෙත් ගිහිල්ලා කරන්න හිතෙනවා එතකොට තවත් නැති වෙනවා ඒ නිසා යහපත් මාර්ගෙනුත් ලැබෙනවා නම් අයහපත් මාර්ගෙනුත් ලැබෙනවා නම් අයහපත් මාර්ගය හොයන්න ඕනේ නැනේ. අපි කෙලින්ම යහපත් මාර්ගෙම හොයමු. මේ සමාවෙන්න වචන සමට අපැහැදිලියි. මම වචන පැටෙන ගතියක් තියෙන මේ අසනීප තත්ත්වයක් නිසා. ඒකට සමාවිල්ලනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ පෞල් ජීවිතය කුටුම්බ ජීවිතය තුළ මොකක් වේවිද මේ මාසය තුළ ඇත්තටම මේ මාසය තුළ පහුගිය කාලයට සාපේක්ෂව පවුල තුළ ඔබ තරමක් දුරට සතුටින් ඉන්න කාලයක්. ඉතින් මේක මේ අර නැති අවුරුදු සමය උත්ස සමයත් එක්ක පවුලට අර හිතවතු මුණ ගැසීමත් හේතුවක් වෙනවා නෑ. එහෙම විතරක් නෙමේ. කොච්චර මුණ ගැනවත් මේ පවුල් ජීවිතය තුළ මේ අඹු සැමි සම්බන්ධතා කියන තැන්වලදී තරමක් දුරට වෙන්දරට ඒ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් වෙන කාලයක්. ඒකට හැබැයි සමහරට මේක හේතුවක් වෙන්නත් පුළුවන් අර ලෝකෙට පේන්න ඉන්න දැන් පහුගිය කාලසිපතුල ගොඩක් කනලග හිමියෝ පවුල් ජීවිතය තුළ පුංචි පුංචි ආකාරයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් අර එක ගෙදරක හිටියත් අර දෙපැත්තක ඉන්නවා වගේ එක ඇඳේ නිදාගත්තත් දෙන්න දෙපැත්ත වගේ තත්ත්වකින්නේ බහුතරයක් කන්නලකම හැමෝම කියන්නේ මම තිබ්බේ. හැබැයි යම් කිසි හේතුවක් හේතු වෙන දරුවෝ හෝ මේ වෙලාවේ පෙන්නේ ඒ හේතුවක් කරගෙන ඔබ තීරණය කරනවා නැවත අර ලෝකෙට පේන්න හරි හොඳින් ඉන්න දෙදෙනා ඉතින් ඕක හොඳ තත්ත්වයක් මොකද ඔය ආරම්භය ඕක හේතුවක් කරගෙන පවතින ආරම්භය තුළ සමහරට දෙන්න දෙමහල තේරුම් අරගෙන යම් කිසි ආකාරයෙන් බැඳීමක් තද ලෙස ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් පවතිනවා. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් දෙපැත්තකට වෙලා ලෝකෙට පේන්නේ නැතුණත් හිටියානම් ඔන්න ඒ தත්ත්වය පොඩ්ඩක් සම්බන්ධතා පොඩ්ඩක් ශක්තිමත් වෙන කාල සීමාවක්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න. දෙදෙනා දෙදෙනාටම ගෞරවය දක්වන එකිනෙකාට ගෞරවය දක්වන්න උත්සාහ කරන්න. මෙන්න මේ මේ ගෞරවය කියන දැන එක්කෙනෙකුට සීමා වීම හෝ දෙන්නට දෙන්න ඒව ගෞරවය පවත්වා නොගැනීම තමයි ගොඩක් මේ හේතු වෙන්නේ ඒක නිසා සමහරක් වෙලාවට ඔබගේ සැමිය හෝ බිරිඳගේ තේරීම තේරුම් ඔබට ගැලපෙන්නේ ඔබට ඒවා මැච් වෙන්නේ අදහස් ගැලපෙන්නේ ඉතින් ඕක හිත හදාගන්න හොඳම ක්‍රමය ඔබත් ඔහුගේ හෝ ඇගේ තේරීමක්නේ තේරීමක්නේ ඉතින් එහෙමනම් ඒ තේරීමත් ඔබ පිළිනො ගැනීමක් නේද එතන තියෙන්නේ අන්න ඒ නිසා ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අදහස් නොගැලපීම තමයි මන්නම් කියන්නේ හොඳම ගැලපීම පුංචි උදාහරණයක් කියන්න එක කෑමක් තියෙනවා අපි කියමුකෝ සරලදිර පළතුරක් කියමු Apple ඔබ Apple කණ්ඩාස නැහැ ඔබේ බිරිඳ Apple කණ්ඩාසයි හැබැයි අදහස් දෙ ගැලපෙන්නේ නමුත් එහෙම වුණාම ඔබේ Apple කැලලත් ඇර දෙනවා අන්න ආදරය එහෙනම් ඔබ කැමති දෙයක් ඇය අකමැති තියෙන එහෙනම් ඔබට ලැබෙනවා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම හම්බෙනවනේ <laughs> ඔබ ඉතින් මේ විහිළුවක් කරේ නමුත් ඔන්න ඔය වගේ දේ තුල නොගැලපීම් තමා හොඳම ගැලපීම කළ හිතරලා කටයුතු කරයන්න පහුගේ කාලසීම තුළ හැල හැප්පීම් කටයුතු තර ඔන්න මැඩ පැවත්තගෙන යම්කිසි ආකාරයකින් යහපතක් උදා කරගන්න පුළුවන් කාලය නිසා ඉවසීම වචන හැසිරවීම එකනිකට ගෞරව දැක්වීම අංක එක කියලා හිතලා කටයුතු කරන්න පවුල් ජීවිත සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊ දරුවෝ කියන සම්බන්ධ කාරණා තුළ ඔබට වෙනදට සතුරු විය හැකි දරුවන්ගේ ජයග්‍රහණ දරුවන් යහපත් ලෙස කටයුතු කිරීම හේතුකට දරුවෝ ගැන අනිත් අය අගය කිරීම හේතු කොටගෙන ඔබට සතුරු වෙන්න පුළුවන් කාල සීමාවක් හැබැයි මේ විශේෂයෙන්ම ඔබගේ සහෝදර සහෝදරිය විශේෂම සහෝදරියක් එහෙම නැත්නම් මව් පාර්ශ්වයේ ඥාතියෙකුට යම්කිසි ආකාරයේ අනතුරක් සිදුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් පෙන්눔 කරනවා ඒ తත්වයේ තුල ඔබට පොඩ්ඩක් කාලේ ඒ සඳහා විඩංගු කරන්න වෙන මාසයක් මේ මාසය ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔබගේ මවගේ මව ජීවිතවල ඉන්න මවගේ සෞඛ්‍ය ගැන ඔබගේ සොහොයුරියන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතවත්ම ළඟම ඥාතීන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න නොසිතූ ආකාරයේ සෞඛ්‍ය පරිහිමක් තුළ ඔබට ඔවුන්වලින් කාලය මුදල ශ්‍රමය වැය කරන්න සිද්ධ වෙන කාලයක් මාසයක් මේ මාසේ. ඉතින් ওই தත්ත්වය තමයි එකයි කතා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බැඳීම්, ප්‍රේමය සහ ආලේ මොකක් වේවිද? මෙන්න පොඩ්ඩක් කල්පනාකාරීව කන්‍යාලග්න හිමියෝ ආදරය කියන මාතෘකාව නම් විශේෂයෙන්ම මේ මාසේ මැද භාගයෙන් පස්සේ සැලකිලිමත් විය යුතුමයි. ඔබ සමහරක් කාලවල ගන්න තීන්දුව తీරන කොච්චර හරි කියලා මේ බැඳීම් තුල ගත්තත් ඒ දේවල් වැරදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පහුගේ කලසිබතුල ඔබ පොඩක් හදිසි කලබලයි ඔබට බුද්ධියෙන් දොර කටයුතු කිරීම කරපු හේතුකට පුංචි පුංචි දෙදෙනා අතර මත ගැටුම් ආරවුල් තත්ත්වයක් තිබ්බනේ. ඒ తත්වය තුළ ඇතිවෙච්ච බීජයක් පැලවෙච්ච බීජයක් යන ඒ ඒ තුළ හිත්තල වචන හෝමාරුවත් තුළ හෝ වේවා හිත තැතිගත්ත වචනයක් හේතු කොටගෙන මේ සම්බන්තා ප්‍රබල ලෙස කැඩියෑමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා මේ කලබල වෙන්න කියන්නේ මේකට හැබැයි ඔබ බුද්ධියෙන් පිළිතුරු ගන්නත් පුළුවන් මොකද ඔබ කන්‍යා ලග්න හිමියෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔබ කන්‍යා ලග්න හිමියෙක් එක්ක නම් ප්‍රේම සම්බන්තාවය පවත්න්නේ ඔබ සැලකිලිමත් වෙනවා මේ වෙලාවේ පහුගිය කාල සීමාව තුළ සිදු වූ දේවල් ඔබට මේ ආදරේ වටිනවා නම් හිතේ කොනකවත් තියාගන්න නැතුව ඔබ පුළුවන් තරම් ඔහු හෝ ඇය තේරුම් අරගෙන නැත්නම් ඔබ ඔබව තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න. කන්‍යා ලග්න හිමින් ඔබ ඔබව තේරුම් ගන්න. ඔබගේ පෙම්වතා පෙම්වතිය يعني කන්‍යා ලග්න නම් ඔබ ඔහුව තේරුම් ගන්න. ඒ තුළ ඔය හදිස්සිදි වෙලා අර එකපාර නොසිතූ නිමේෂයකින් ක්‍රියාත්මක වීම තුළ සිදුවෙන ටිකක් ප්‍රබල දෙයක් හේතු කරගෙන මේ සම්බන්ධතා කැරණිට තියෙනවා. ඒ නිසා හරි සැලකිල්ලෙන් කටයුතු කරන එක දීර්ඝ කාලයක් පවතින තත්ත්වයන් නිසා වෙම කන්‍යාලග්න හිමියෝ ඊතා කල්පනාකාරීව සහ සෞම්‍ය ලෙස ජීවිතයට මේ ආදරය ගලප ගන්න. ඔබට වෙනද තරම් අර ඔබට කේන්තිය ඔබ තුළ තියෙන ආක්‍රමණශීලීත්වය ඔබ තුළ අනේකා යටත් කරගැනීමේ උත්සාහය මේ කාලසීම තුළ අවම කර ගන්නම සිද්ධ වෙනවා. නැත්තම් සිත්‍රිදීම් බහුල වෙනවා මේ ආදර බැඳීම් තුළ මම හැමදාම කියනවනේ අර ජීවිතය කියන්නේ දන් වෙලා චේන් එක. එතකොට හැමතැනම ඔය හැමදේම පුරු ආර්ථිකය එකක් අනිත් පැත්තෙන් සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය පවුල ජීවිතය ආදර සම්බන්ධ තමයි හැමදේම පුරු. ඇද හැබැයි සමහරට ඔබට මේ කාලේ ආර්ථිකයට යහපත් පවුල් ජීවිතය යහපත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් එන්නේ ඒව ඔක්කොම ශක්තිමත්. හැබැයි ඔබට එක තැනකදී අපි කියමු ආදර බැඳි නැත්තම් සෞඛ්‍ය කියන තැන්වලදී පොන්චි අයහපතක් තියෙන්න පුළුවන් මේ හැමෝටම හැම පැත්තෙම යහපත් වෙන්නේ නැහනේ අයහපත් දෙදෙත් හැම පැත්තෙම අයහපත් වෙන්නේ නැහැ මම ඒක කියන්නේ අපල වලට බය වෙන්න එපා කියලා අපල කියන දේවල් බලපාන්නේ කොතනද කියලා අපි හොයා ගන්නවා නැත්තම් මේ මුළු ජීවිතේම නෙමෙයි එක තැනක් ඒ තැන හොයා ගන්න ඒ තැන තමයි මොකක්ද අර ශක්තිමත් භවෙන් අඩු මුද්ද දංග චේන් එකේ මුද්ද හොයා ගන්න ඕන. එහෙනම් අපි ඒක ඉවත් කරලා ශක්තිමත් එකක් දා ගන්න ඕන. එතකොට මුළු දංගලම ශක්තිමත් නැත්නම් අතනින් කැඩලා යනවා. එතකොට ආර්ථික යහපතුරත් වැඩන්නේ සෞඛ්‍ය යහපතුරත් නැහැ එකතරකදී දඟල කඩලා ගිහිල්ලා. අන්න ඒකයි බහුතර දෙන්නේ කො සුබයි සුබයි කියනවලු. ඇයි අපිට ඇති සුබක් නැහැ කියනවා. බලද්දි මේ එක තැනකදී ඔබ වරද්දාගෙන තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි. මේ මේ දේවල් කියන්න කාලය ගන්නෙත් ඒකයි. ඔබ තීරුම් ගැනීම පුංචි ගැටලු කරතර තියෙන සමහරුන්ගේ ඍණාත්මක කමෙන්ට්ස් දැක්කම අයියෝ මට නම් හොදක් වෙනවා කරේ හින්දක් වෙලාම නැහනේ. වෙලා නැත්තේ කොතනද හොයන්න? නැත්නම් කවුරු හරි ඔබට ජ්‍යොතිෂය දෙකන ඔබට අපලයි මේ කාලේ. අහන්න කෙලිම බය නැතුව කොතනද අපල තියෙන්නේ? ය කිය ආර්ථකයද කොතන හිරන්න එන එතන හොයන්න අපලයික මුළු ජීවිතරම පලැකිවොත් උත්තර හොයන්න මෙන්න ලෙඩේ තියෙන බඩේන අපි ඒක හොයන්නතු හැමතට බෙහිත් කරලා හරියන්න අන්තර හොඳ තැනුත් සෞත්වෙනවා එහෙන අපලේ තියෙන්නේ කොත්තන්ටද ආර්ථිකයටද සෞඛ්‍යයටද අන්න එතන්ට පිළිවෙත් පිළියම් කරන්න ජෝතිෂය කියන විද්‍යාව මේක මැජික් එකක් නෙමෙයි සමහර විට මේ ජෝතිෂය යහපත් කලකන මැජික් ඔක්කොම කඩා වැටෙන ඔන්න දැන් මගේ යහපත් ධනලාභ තියෙනවා ඇස් දෙක හරින්න ස්විප් ටිකට හදනවා කියව ගාම ගෙදරට ලා ඉඳන් හිටියොත් ස්විප් ඇදෙයිද නෑ ඉස්සලා ස්විප් එකක් ගිහලා ගන්න ඕන මේ උදාහරණයක් කියලා ස්විප් ඇදෙනවා කියලා කියනවා නෙමෙයි අන්න එහෙනම් ධනලාභ ලැබෙනවනම් එහෙනම් අපි ධනලාභ ලැබෙන මාර්ග විවෘත කරගන්නවා අන්න ඒව තුල ලැබෙයි නැත්තම් රුපියල් 100 200ක් කවුරු හරි දීලා ඇයි ඉතින් මුකුත් නොකරේ රුපියල් 100 200 කරන ධනලාභයක් තමයි හැබැයි ඔය මහන්සිරුත් ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් හම්බේ. අන්න එහෙමයි වෙනස් වෙන්නේ මේ පොදුවේ පලාපල කියද්දි එක එක රට වෙනස් වෙන්නේ ක්‍රියාත්මකව සහ තමන්ගේ පොද්ගලිකයෙන් සටහන් තුළ තියෙන වෙනස්කම් හේතු කරගෙන. ලැබ ලැබීම් හොඳ හැමෝටම තියෙනවා. ඒ ලැබීම කොච්චරද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔබේ ක්‍රියාත්මක වීම අනුව. ටිකක් දීර්ඝව කිව්වේ මේක තේරුම් ගන්න. හරි. ඉතින් ওই தත්ත්වයත් එක්ක බැඳීම් තුළ ඔබ අතිශයම කල්පනාකාරී විසීමින් කටයුතු කරා යන්න. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ඔබගේ අධ්‍යාපන කටයුතු මේ කාලේ යහපත් තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරන මේ කාලසීම තුළ ඔබට බාහිර දේවල් ඔබේ ජීවිත ළඟ කරන බාහිර දේවල් කියන්නේ මනස විකෘතින දේවල් ඕනම දෙයක් ඕනට වැඩියෙන් යද්දී ඒක මනස විකෘති වීමක් මොකද ඔබ කලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අත්‍යවශ්‍යයි කලා කටයුතු කරන්න ඕනට වඩා ඕන දෙයක් ඕනේ. ක්‍රීඩාවත් එහෙම. අධ්‍යාපනයත් එහෙම ඕනට වඩා ඕනේ. ජීවිතේ හැම දෙයකම හරි කොටස දෙන්න මේ කල ඔබ වැඩි වශයෙන් අධ්‍යාපන කාල දෙන්න ඕන එන වැඩි වශයෙන් දෙනවා කියලා මුළු කාලයම දීලා අර කිසිම දෙයක් කරන්න තුව බිත්ති හතර කොටුලා ඉඳලා බෑ හැමදේම තියෙන හැබැයි බාහිර දේවල් වැඩි නොවන තාක් මේ කාල සීම තුළ අධ්‍යාපනය අතිශයින් සාර්ථක එහෙනම් දෙමව්පියෝ අහගෙන ඔබ කන්නලා ගිහින් දරු දැරියෝ ඉන්නවනම් මේ වෙලාවේ දරුවන්ට නිදහස දෙන ගමන් ඔවුන්ට නිසි ක්‍රමවේදයක් තුළ නිසි කළමනාකාරීත්වයක් තුළ සැලසුමක් තුළ කාලසටහනක් තුළ වැඩ කරන් යන්න ඔබ සහාය දෙන්න. පුතේ. හරි දුවේ. ඔබ ඔයා මේ වෙලාවේ සෙල්ලම් කරන්න ඕන. මිහිලා සෙල්ලම් කරන්න. මේ වෙලාවට එන්න. ඇවිල්ලා ඇඟ සෝද ගන්න. මේ වගේ වෙලාවට ඔයා පොඩ්ඩක් පොතක් අරන් පාඩගන්න මෙමයි. මහා ලොකුට මෙව හිතන්න නෙමෙයි. ඔයා මේක ඒක ක්‍රීඩාවක් ලෙස හිතන්න. අන්න. දරුවන්ට නිතර නිතර මේ මේ සොබාදාමත්ය ගැටන දෙන්න සොබාදමතේ ගණු දෙනු කරන්න දෙන්න එක ගිහිල්ලා ගහක් වලක් දිහා බලන් ඉඳලා අන්න පුතේ ගහක් කන්න පුතේ කොකෙක් කන්න පුතේ කාක්කෙක් කියලා එන එක නෙමෙයි නෑ ඒ දේවල් හඳුනාගෙන ඔවුන් ඒත් එක්ක සත්තුත් එක්ක ගනුදෙනු කරන කියන සත්තු බදා ගන්න කියන එකන්නේ මේ ගිහින් බලන්න සත්තුන්ගේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කරන්න දෙන්න. ඒ ගස් කොළන් වල වෙනස ඔය තුල ඔබට කවදාකවත් වෙනස් කරන්න බැරි හිතුවක්කාරී දරුවෝ අතිශයම යහපත් කරන්න පුළුවන්. ඉගෙනීම ගැන කිසිම කියන දෙයක් කීර දෙයක් අහන්නෙම දරුවෝ වෙනස් කරන්න පුළුවන් පොඩි දෙයයි අද දරුවෝ දැන් කියනවා ඉස්සර අපි වගේ නෙමෙයි දැන් හැදෙන දරුවෝ හරිම අමුතුයි මේ ළමයි හිතුවක්කාරී හරි වසයි ඔන්නකොමනේ කියන්නේ ඒකට හේතුව මොකද්ද අපි හැදුනේ සබා දහමත් එක්ක දැන් දරුවෝට එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවද එහෙනම් වරද කළ දෙන්නේ ඕන්ද නැහැ මේ තරංකාරී රටාව තුළ හැබැයි ඔබ ඔබේ දරුවෝ ඔච්චර වටිනවනම් දරුවව සබා දහමත් එක්ක ගනුදෙනුකට සලස්සන්න එතකොට යහපත් දරුවේ කාටවත් කරදරයක් නොකරන දරුවෙක් බිහිවේවි. උසස් අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරොත් මේ කාලසීමාව තුළ ප්‍රබල යහපතක් ප්‍රබල ජයග්‍රහණයක් පේන මනක දීර්ඝ කාලීනව පවතින දෙයක්. ඔබ කැපිපෙන දක්ෂතාව දක්වන්න ඔබට කැපිපෙන ජයග්‍රහණ ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන කාල මාසයක් ඉදිරි කාලයක්. ඒක වර්සර ගානක් ඉදිරියට දෙන මේ කාලසීමාව ඔබ විශේෂයෙන්ම මේ වෘත්ති අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන යම්කිසි දෙයක් වල රැකියාවක් උදෙසා හෝ උසස් සීමක් උදෙසා ඔබ මේ අධ්‍යාපන යම්කිසි කටයුතු නිරත වෙනවා මේ කාල සීම තුල කල් මරන්න එපා දැම්මම ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ කාලය පෙරලිකාර කාලයක් ඔබ ජීවිතේ තව වසරක් දෙකක් ගිහින් බලද්දී ඉහළට ඔසවා තබන්න මේ ඉගෙන ගන්න දේ සමහරක් වෙලාට මේ ඉගෙන ගන්න දේ විතරක් ඉතුරු වෙයි ඔබට සමහරකට ඔබ අනිකුත් සියලු දේ අහිමි වුණත් මේ ඉගෙන ගන්න දේ ඉතුරු වෙවි හැබැයි ඒ දේ තුල ඔබ ගොඩ නගාවි ඒ ගොඩ නගා ගන්න දේ තුළ ඔබ ජීවිතෙම ජයගනීම ඒ නිසා මේ කාලය පුළුවන් තරම් මොන හරි දෙයක් ප්‍රායෝගිකව ඉගෙන ගන්න ඔබ උත්සාහ කරන්න. ඒ තුළ ඔබට අතිශයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. මේ කාලසීම සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරොත් සෞඛ්‍ය තුළ ඔබට මේ කාලසීමාව තුළ සෞඛ්‍ය මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් පහුගිය කාලේ දීර්ඝ කාලිනව පැවති දේවල් තරමක් දුරට අඩු වෙනවා. හැබැයි විටෙන් විට විටෙන් විට සුළු අසනීප තත්ත්වයන් පෙන්වුම් කරන ඒවා මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. නමුත් ඒවා බරපතල අසනීප වෙන්න කලින් ඒවට විසඳුම් හොයන්න. ඔබ නිතර නිතර සෞඛ්‍ය හොඳ සෞඛ්‍යරටාව පවත්වන්න ව්‍යායාම කරන්න ආහාර රටාව පාලනයක් ඇතුව කරන්න ඒ කියන්නේ කැමති දේවල් නොකයින් නොබීන්න කියන නෙමෙයි ඒව පාලනයක් ඇතුව ගන්න. ඒ තුල හොඳ සෞඛ්‍ය රටාවක් හොඳ ආහාර රටාවක් හොඳ ව්‍යායාමයක් රටාවක් පවත්වාගෙන ගියොත් ඔබට මේ කාල සීමා තුල සෞඛ්‍ය තුලිනුත් ඔය තියෙන පුංචි පුංචි අසනීප තත්ත්වයන් දැනෙද්දි ඒවට වෛද්‍ය උපදෙස් පතන්න මෙමෙ ඒවට ලොකුවට ඒව බය වෙන්න නෙමෙයි ඔබ මේ බෙහෙත් බොන්න නෙමෙයි බෙහෙත් වලට ලොකුට එන්නේ නෙමෙයි. ඒව වළක්වා ගන්න ක්‍රම තියෙනවා ආහාර රටාව තුළ. මම එන වෛද්‍ය උපදෙස් මත ඒ දේවල් කරන්න. මේ කාල සීමාව තුළ සෞඛ්‍යයට හිත කර ඔය කැඳ වර්ග පානය කරන්න, ඒ වගේ දේවල් කරන්න. එතකොට ඔබට අතිශයම මේ කාල සීමාව තුළ ඔය තියෙන නිදන්ගත රෝගී තත්ත්වයන් වලින් ගැලවිලා හොඳ වෛද්‍ය උපදෙස් මත ඔබ නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කිරීමේ ප්‍රබල හැකියාවකුත් පෙන්눔 කරනවා මේ කාල සීමාව තුළ. ඉතින් එහෙනම් මේ තියෙන සුළුසුළු අසුභකාරී தත්ත වෙනස් කරගන්න ක්‍රමයක් මම අන්තිමට කියනවා කිව්වා. අපි දැන් බලමු අර චේන් එකේ ඔබගේ දඟවැලේ. අර දැන් අපි ශක්තිමත් භවෙන් තොර පොඩ්ඩක් ශක්තිමත් බව මදි මුදු මොනවද කියලා හඳුනගත්තා. එහෙනම් ඒව ශක්තිමත් ලෙස වෙනස් කරගන්න විදිහ මේ ක්‍රමය මේ උදාහරණයක් විදිහට කියන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු විශේෂයෙන්ම ඔබ මේ අධිෂ්ඨාන කරන්න මේ බ්‍රහස්පතින්ද දවස්වල ඔබ විශේෂයෙන්ම ඔය බෝධි පූජාවල් පවත්වන්න ඔබගේ ආගම දමනු කටයුතු කරන්න විශේෂයෙන් සැලකවත් වෙන්න. මොකද හේතුව වෙන්නේ මෙන්න මේ කාල සීමාව තුළ ඔගේ විශේෂයෙන් උදේ 8යි 7 6යි කාලත් 7යි කාලත් අතර හෝ රාත්‍රී 8යි කාලත් 9යි කාලත් අතර බෝධි පූජා පවත්වන්න පුළුවන්. ඒ බෝධි පූජා කරන්න බැරි අය තමන්ගේ ආගම දහම වලට දැන් බුදු පහනක්වත් තියන්න බැයි නා. භාවනාවක් හරි කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒත් එක්කම කර්ණීයමෙත සූත්‍රය උදේහවා නිතර ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවෙදී ඔබට ප්‍රශ්න කරදරයක් එද්දී සජ්ජායනය කරන්න පුළුවන් මේ තුල ඔබට වටිනාකමක් එක්කාසු කරගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම අනිත් පැත්තෙන් මේ වයෝ වෘද්ධ විච්ච ඔබගේ තරමක් දුරට ඔබේ ජීවිතේ වැඩිහිටියන් නැත්තං ආබාධිත වෙලා ඉන්න වැඩිහිටියන් උපස්ථාන කරන්න ඔය තුවාල විච්චායට රෝගියායට උපස්ථාන කරන්න පුළුවන් නම් මේ කාලෙ මතල කාලය යොදාගෙන ඔබට හැකියාව දෙනවා වඩා හොඳයි දහම ප්‍රචාරණය කරන කටයුතුවල සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේ තැන්වල සිල් සමාදන් වෙන තැන්වලට පුළුවන් නම් ඔය ආහාර පාන ටිකක් ඔය සිල් රෙදි ටිකක් දෙන්න. මේක මේ ඔබගේ අපල දුර වෙන්න කියලා හිතලා කරන්න නෙමෙයි. මේ දේවල් තුල දහම කෙනෙකුට කාබැද්ද දීම තුල ඒ දහමෙන් පරිපූර්ණ මිනිසෙක් බිහිවීමේ පින ඔබට වක්‍රාකාරයෙන් ඔබේ ජීවිතය යහපත් කරાવી. මේ හැම දෙයක්ම කියන්නේ මනසේ ධනාත්මක භාවය ඇති කරගන්න. ධනාත්මක භාවයේ තියෙන තැන මනස යහපත් ලෙස නොසන්සුන්න තියෙන තැන පැටලි සහගතයන් නැති තැන ඔබ ගන්නා තීන්දු තීරණ 99%ම හරි ඒවා. ඔබ ගන්න තීන්දු තීරණ ශක්තිමත් ඒවා. එහෙම නිසා මනස හැම වෙලෙම ධනාත්මකව තියන්න. තමන්ගේ ඕරාක ධනාත්මක තියන්න. ඒවට තමයි මේ දේවල් කියන්නේ. මේ දැන් සමහර තර්ක කරන්න බලන්න මේ දෙවියෝ ආගම් කියන සංකල්ප දැන් निराගමිකය ඉන්නවනේ දැන් බහුතර බහුතරයක් ඉවර ඉන්නේ කියන්නේ. මේ ගොඩාක් මේ සමාජ මාධ්‍ය සැරසන්න. ඒ निराගමිකය කියයි මොකද මේ මිත්‍යාව වපුරුවන්න තැන මිත්‍යාවන මේක විද්‍යාවතින මොකද විද්‍යාව කැටියෙන් පැදිලි කරන්න සමහර වෙලාවට ඔබ මේ අඳුරේ ඔබ යනවා දන්නැති පලාතක තට්ට කට්ට කරුවලේ ඔබ යනවා තනියම බයක් දැනෙනව නේද පොඩි තනිකමක් දැනව නේද ඒ තුළ ටිකක් ඔබට අපහස්ථාවක් කරන ඉදිරියට යන්න අන්න ඒ తත්වය ඔබත් එක්ක හිතවතෙක් ඔබගේ යහළුවෙක් ඉන්නවන ওই తත්වය හාත්පසින්ම වෙනස් වෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ ඒ මනසට ඇති වෙන දෙයක්නේ. මනසට දැනෙන දෙයක්නේ. තනිකම නැති වෙන කෙනෙක් ඉද්දි. එහෙනම් දෙවියෝ කියන සංකල්පය තුලත් දෙවියෝ හිටියන් නැතත් යම් කිසි වෙලාවකදී අසරණ තත්ත්වෙ වැටිච්ච කෙනෙක් දෙවියන්ට මේ දුක කියලා අනේ දෙවියෝ මට උත්තරයක් දෙන්න කියලා උත්තරයක් දෙයි කියලා බලාපොරොත්තුව තුලම ඔහුගේ මනසට එනවා ධනාත්මක භාවය. ඒ දෙවිය හිටියත් නැතත් ඒ ධනාත්මක භාවය තුල ඔහු හොය කරන දේ නිවැරදි ලෙස හිතන අර අවුල් මනසකින් හිතනට වඩා අර නිරවුල් මනසෙන් හිතද්දී දන ගන්න අතින තියෙන හරියන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට ඒ දේවල් හරියනවා. දෙවියෝ උදව් කරා කියලා හිතනවා. නමුත් කාගේවත් ඇදහිල්ලට ඔබට hina වෙන්න බෑ. ඇඟිලි දික් කරන්න බෑ. මොකද ඒ තුල ඒ කෙනා ධනාත්මක කරන නම් ඒ කෙනාව ශක්තිමත් පුද්ගලෙක් කරනවා නම් निराවුල් මනසක් ඇති කරනවා නම් ඇත්තටම දෙවියෝ කියන්නේ ඒ දෙයට තමයි. පැහැදිලිද? හරි. එනම් ඒ දේවල් ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු මේක දීර්ඝ වෙනව නැත්තම්. ඉතින් ඔය தත්ත්වය තුළ ඉදිරියට යන්න කටයුතු කරයන්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ විශේෂ අවස්ථාවලදී කර්ණීයමිත සූත්‍ර උච්චාරණය කරන්න සුමන සමන් දෙවියන්ට කිතුණු කතෝලික අය සෙබස්තියන් මුනිතුමාට බාරහරෙන් පොදු පූජා පවත්වන්න ඒ තුළ ඔබට සාර්ථක වෙන්න ඔබගේ ජයග්‍රහණය අත් කරගන්න අපලවලින් මිදීම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඒ වගේම සුපුරුදු පරිදි මම හැමදාම කියනවා ඒ දේ වෙනස් කරගන්න එපා මෝර පිරිත චන්ද පිරිත සූර පිරිත කන්ද පිරිත සත්බුදු වන්දනා උදෑසන අවදිච්ච ගම රාත්‍රී ඉන්ද්‍ර පෙර ශ්‍රවණය කරන සජ්ජායනය කරන නිවැරදි උච්චාරණ සහිතවම මේ සූ ටීවී ඔස්සේ ඒ දේවල් තියෙනවා මේක පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙත් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තේ ලින්ක්ස් තියෙනවා ඒවට ගිහිල්ලා ඔය මේක ශ්‍රවණය කරන්න ඒ තුල ඔබට පුළුවන් යහපතන මේක මේ ඔබ උදෑසන අවදි වෙලා පිරිසුදු වෙලා පේවිලා පහන් දැල්ලා කරන්න ගියොත් සතියදයක් ඇතික ඔබට මග හැරෙනවා එහෙම නෙමේ උදෑසන අවදිච්ච ගාම ෆෝන් එකට ඊය ෆෝන් එක දාලා මේ YouTube එකට ගිහිල්ලා මේවා අර නිකන් ගීතයක් අහනවා වගේ හොඳ හැබැයි චේතනාව තුල සහ හොඳ අදිෂ්ඨානය යුතුව මේ දේවල් උදේ හවා රාත් ඇඳේ ඉඳන්ම රාත්‍රී නිින්දර පෙර සහ උදැසන අවදිච්ච ගාම මේ ශ්‍රවණය කිරීම හැකිනම් සජ්ජායන කිරීම පුරුද්දක් කරගන්නකෝ මේ දේවල් කාලාර්ථයක් තිස්සේ කරන් ආපු අය දන්නවා මේ තුළ තියෙන ප්‍රබලත්වය ඔබ තුළ මනස තුළ තියෙන ධනාත්මක බබගේ ඕරායක ධනාත්මක කිරීම තුළ ප්‍රශ්න ගැටලු ඔය තියෙන බාධාවල් දුරුවන හැටි ජීවිතයේ ධනාත්මක බාය තුළ ආදායම් තත්ත්වයන් ඔබගේ ආර්ථිකය ඉහළ යන හැටි ඔබ පුදුමාකාර ලෙස අත්විඳින්න මං කියන නිසා නෙමේ ඔබ කරලා බලලා ඔබ එය මම ජීවිතය අත්දැකීමෙන් ගත්ත දේ තව බොහෝ දෙනෙක් කියන දේ අහලා අත්දැකීමෙන් ජයග්‍රහණයක් කරගත දේ ඔබේ ජීවිතයත් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේ මාසයේ පළවෙනිදා ඒ කියන්නේ උදෑසන හිරු උදා වෙන වෙලාව හොයාගන්න ඕන. ඒක හොයාගන්න විදිය මම ඔබට කියලා තියෙනවා Google එකට ගිහිල්ලා sunrise කියලා type කරලා ඒ දිනේ අප්‍රියල් පලවෙද කියල දෙදස්සිතුනේ ටයිප් කරලා ඔබ ඉන්න රට නගරේ ටයිප් කළ සර්ච් කරහම ඒ ඒ ස්ථානට සූර උදාවෙන වෙලා හරියට මෙෙනවා ලංකා වෙලාවෙන් හයයි නමත් හය දහඇත් අතර තමා මේ අප්‍රේල් පලඳ සූරුදා වෙන්නේ ඉතින් ඒදෙත් එක ඊට පැකටතර කලින් අවදි වෙලා මුලින් ඔබ කරන්න ඕනේ හොඳට පිරිසුදු වෙන්න පිරිසුදු වෙලා ඔබ ඔබගේ දහමට අනුවේ පහන් දලන කටතු කරලා අර් පිරිත් දේශනාවට සවන් දීලා ඔබ ගිහිල්ලා ලිපදල්ලා ලිපදලන වෙලාව ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න මේ උදා වූ මාසය තුළ අපේ නිවස තුළ මේ ආහාරමය වශයෙන් ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් අගහිංකම නොවේවා මා පමණක් නොව මේ මගේ නිවසියම් පමණ නොව මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන සියලු සත්වයෝ බඩගින්නෙන් පීඩා නොවිඳින්ද සැලස්සන්න මේ මාසය තුළ කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා ලිප දල්වන්න මේක දරල ඉපක් පොල් කටුඟුරු ලිපක් කරන වඩා හොඳයි නැති අය කමක් නැහැ ගෑස් ටිකක් හරි දැල්ලලා සුදු කැකුළුවෙන් කිරි බදා සකස් කරගන්න කහකුඩු ස්වල්පයක් ඉතා ස්වල්පයක් මේකට එක්කාසු කරන්න මේක මේ වැඩියෙන් දාලා කන්න බැරි වෙයි පොඩ්ඩක් දාලා කිරි බදා සකස් කරගන්න සකස් කරන එක ඔබට කරන්න බැයි නම් ගෙදර වෙන කෙනෙක් ලවා හරි කරගෙන ඊට පස්සේ ඉක්මනින් ඒ කිරිබත් චුට්ටක් සීනිත් එක්ක හෝ පැන් රස දෙයක් එක්ක ආහාරට අරගෙන කොලේකුයි පෑන කරන මේසයක් ළඟ වාඩි වෙලා ලියන්න මේ මාසය සඳහා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන වියදම් ඔබට පහුගේ මාසුල අධ්‍යකින් වලින් දන්නන ආහාර සඳහාම එපමණයි සෞඛ්‍ය සඳහා මේ වගේ ගණක් කියයි අධ්‍යාපන කටතු වෙන්න පුළුවන් බැංකුණාය නැත්තං ඔය සීට්ටු e පොලිසල්ලි ඔය ඕනම හැම දේම ලියන්න ඔබ අවංක ඔබ දන්න ඔබගේ ඔය ලොකුලොකු අනවශ්‍ය දෙවල් ලියන්න එපා විනෝද කටයුතු සඳහා ලියන්න අනිවාර්යම ඉතිරි කිරීම සඳහා පොඩි හරි මුදලක් ලියන්න ලියලා ඔබ එකතු කරන්න මේක එකතු කරාම ඔබට එනවා මේ මාසයේ ඔබට පවත්වා යන්න අවම වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන මුදල ඇස්තමේන් ඔකට තොට සැලසුමක් ඇතු මේ මාස ගෙනියන්න පුළුව ඔබ උත්සාහ කරන්න හැම්වලීම ඒ ලියපු මුදල අභිබෝයන නොදී මාසය වග බලාගන්න ආර් සඳායන ප්‍රමාණය හෝවවා ඒ කියන වේදන් පොඩ්ඩක් රුපිය පන්සියක් හෝ අඩු කරගන්න උත්සා කරන්න ඒ අඩු කරගන්න මුදල ඉතිරි කිරීම වැඩි කරගන්න ඒක එකක් හැබැ මේ කරන්න පිළියත එක නෙමේ ඊටවස්සේ ඔබ සූර උදාන් වෙලා උදෑසන හය නමයත් හයත් දහයත් අතර ඔබ ගිල්ල නැග හිරිදිසා බලා සූරය නමස්කාර කරලා මේ විශ්වර නමස්කාර කරලා යහපත් ලෙස හැකිනම් මෝර පිරිත උච්චාරණය කරලා ඔබ ඊට පස්සේ නැවත සූර්ය නමස්කාරය කරලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න මගේ මාසයේ ජීවත් වෙන්න මට මේ වගේ මුදලක් උපයා ගන්න හැකියාව අවශ්‍යයි. ගෙදර නිකන් හිටියම මේ දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. මං කරන රැකියාව, මං කරන ව්‍යාපාර, මං කරන මගේ ආදායම් මාර්ග හෝ ඒ දේවල් තුල ජීවිකාව තුල මේ දේවල් යහපත් ලෙස උපයා ගැනීමට මේ වෙලාවේ හැකියාව ලැබේවා. මේ තුලට එන බාධාවල් සෞඛ්‍යම වශයෙන් අසනීප වෙන්න පුළුවන් රටේ තියෙන තත්ත්වයන්ට බලපෑම් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කාලගුණ දේශගුණික විපර්යාස වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් බාහිර පුද්ගලයන් ඇති කරන ප්‍රශ්න ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා ඒ දේවල් බාධාවල් නොවන ආකාරයට විසඳේවා මේ වෙලාවේ මම මාසයේ ආරම්භලා පළවෙනි සූර කිරණ මේ මාසය තුල පොළොවේ පතිත වෙන වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මට මේ ජීවිතයේදී මේ මාසය තුල සාර්ථක භවයක් කරගන්න ලැබේවා ඒ වගේම මාද මාගේ පවුලේ සියලු දෙනාම නිරෝගී භවයෙන් ආරක්ෂා වේවා එපමණක් නොව මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන කූඹියන් ඉඳලා විශාල සත්ත්වයට කුඩාම සත්ත්වයන් ඉඳලා විශාලම සත්ත්වයාට මේ අහිංසක සත්තු ඉන්නව නපුරු විෂගෝර සර්පයෝ ඉන්නව නපුරු සත්තු ඉන්නව මේ සියලු දෙනා සියලු සත්වයෝ මේ මාසය තුළ ඒ තමන්ට අවශ්‍යතා ජීවිතය උදෙසා අවශ්‍යතා යහපත සපුරා ගැනීමට හැකියාව ලැබේවා සියලු සත්වයන් දුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඒ තුලින් ඔබට මේ මාසයේ ආරම්භය ඔබට ජීවිතේ තදබල ධනාත්මක ලෙස උත්තේජනයක් වේවි. ඔබට ජීවිතේ මේ මාසය තුල ජයග්‍රහණය කරන එක ඔබ මේ ඔබට මේ කියද විහිළුවක් ලෙස හැසිරෙන්න පුළුවන් සමහරුන්ට. නමුත් මේ කරලා බලන්න මේ කරපු අය සාක්ෂි දරාවේ. මේ මාසයක් දෙයක් කරන් යද්දී ඔබට අගහිංකම් අඩුවෙන් හැටි ඔබ ජීවිත අනතුරලින් ඔබ ගැලවෙන හැටි ඔබ නිරෝගී වෙන හැටි ජීවිත තුළ මාසය තුළ ඔබ යහපත් ඉලක්කොලට යන හැටි ඔබ ඉලක්ක ජයගන්න හැකියාව ලැබෙන හැටි දැකලා ඔබ පුදුම වේවි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඒ වගේම අර මං කිව්වා වසරේ මුල ඉඳන්ම වසරේ පලාපල සෙනසුරු මාරුවේ පලාපල කිව්වා. අර බෝධි පූජා වගේක් කරන්න. ඒ කරන ඒ කියපු විදිහට ඒ බෝධි පූජා ටික ඒ දවස්වල කරන් යන්න හැම මාසෙම අඩුම වශයෙන් සතියක්වත් ඒ දවස් ටික කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන් සත දෙකක් වඩා හොඳයි. ඒ දේ කරන්න. ඒත් එක්කම ඔබ අර මම හැමදාම කියන දේ අනිත් එක මේ මර්ධන ක්‍රියාව අපි කරන මොකද්ද ඔබ ආහාර වේලක් අරගෙන ඔබ අපි කියමුකෝ මේක විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ සිකුරු සිකුරාදා දවසේ හෝ අඟහරුවාදා දවසේ නම් වඩා හොඳයි. දවල් ආහාර වේල ඔබ निराහාරව ඉන්න. උදෑසන 10 මාරත් 11 වගේ වෙද්දි ඔබ ආහාර ගන්න එක නවත්තුවා. වතුර විතරක් බීලා හවස 5 6 වෙනකන් ඉන්න. ඒත් එක්කම ඒ ඔබගේ ආහාර වේල ආහාර නැති කන්න අඩු කෙනෙකුට බඩගිනි නිවන්න දෙන්න. එක දවසකට ඒ ඔවුන්ගේ හෝ ඇයගේ වේදනාව ඔබට අරගෙන ඔබ ඔවුන්ගේ දේ නැති කරන්න. ඒ වේදනාව. දෙන්න කෙනෙක් ඇත්තම නැත්නම් ওই පාරේ අහිංසක බඩගන්න සතකුට කමන්න ඇදෙන්න්න ඒක වැදගත්. ඒ තුළ ඔබ ජීවිතය හිතාගන්න බැරි දෙයක් ලබාවේ. මේ තුළ ඔබගේ කුසල් තවත් වැඩෙනෝ. අකුසල් යට පත්වය නොමකොද ඔබ වේදනාව දරාගෙන වෙන කෙනෙක වේදනාව නිවන්නේ මේක මහා පුුණ්‍ය කර්මයක්. මේ තුළ ඔබට ජීවිතයේ පෙරල්යක් ප්‍රබල පෙරලියක් ඇතිවේවි කරය මේමයි කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තුව යහපත බලාපොරොත්තුවෙන් නෙමේ කරන්න ඕනේ ඔබ මේ දේ තුළ ඔබ ප්‍රතිපත්තිමය කාරණාවක් කරන්න ඕනේ. මේ තුල ඔබ ලෝකෙට අනුකම්පා කරන්න ඕනේ. මෛත්‍රිය කරන්න ඕනේ. ඒ තුල ඔබ නොදැනුවත්ම ඔබ වක්‍රාකාරයෙන් ජීවිතේ සාර්ථකත්වය අත්වේවි. ඔබට ප්‍රබල ලෙස ජයග්‍රහී භාවයක් අත්වේවි. අපහසු දෙයක් බඩගින්න වෙලා කියන එක පුරුදු විචාරණ ඔක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක පුරුද්දක් නැති කෙනෙකුට හරිය අපහසු දෙයක්. නමුත් කරන්න. ඒ තුල ඔබට සාර්ථක වෙන්න ප්‍රබල හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සෙනසුරාදා දවස්වල හැකිනම් එළඟ තෙල් පහනක් රාත්‍රියේ 12 පාට ඉරිදා උදා වෙන උදා වෙන දවසේ කියන්නේ සෙනසුරාදා රාත්‍රියේ 12 පාට ඔබ එළඟ තෙල් පහනක් විෂ්ණු දෙවියන්ට නිල් මල් ටිකක් පූජා කරලා පුළුවන් නම් දල්වන්න මේ තුල ඔබගේ ජීවිතයට යහපත උදා වේවි. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම කිතුණු කතෝලික අය බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 11 12 අතර නිර්මාංශ වෙලා එක්වරු ශීලයේ රැකලා ඔබ ශුද්ධෝ පැගත කරන පුළුවන් වඩා හොඳ මේ චාතාරික සමයත් එක්ක ඔබ ආගමික වන්දනාවලට ඒ භාවනාවලට නිතර සම්බන්ධ උත්සාහකණ්ඩ පාද නමස්කාරය වගේ දේවල් වලට ඔබගේ ජීවිතය යහපත් වේවි කිසි දෙයකට බයෙන්ටපත් ධම්මය තුල ජීවත් වෙන කෙනා ධම ආරක්ෂා කරනවා කරනවාමයි ඔබ තුල තියෙන අයහපත පුළුවන් තරම් අවම කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ තුල ඔබට ජයග්‍රහණයක් කරගන්න පුළුවන්. මේ මම මේ පිළිවෙත් විශේෂයෙන්ම ප්‍රබල ලෙසම මේ සිංහල අවුරුදු පලාපලත් එක්ක ඔබට ගෙන එන්නම්. වැඩසරන් දීර්ග නොකර ඉන්ඩ උත්සාහ කරන නිසා එහෙම කියන්නේ ඔබ ඒත් එක්කම හැමදාම මේ මං කියන දෙවල් අහලා මේ තුළ සාර්ථක වෙනවන මට ඒක තම තින ලාබේ එකම ලාබේ ඒ තුළ ඔබ ඔබට මේ කියපු පිළිවෙත් තුළ මේ කියපු පලාපල තුළ අපහැදිතාව ඇත්තින මගේ ෆස්බුක් පිටු මැසජ් අදදානමං හැකිවෙලාව රිප්ලයි කරන්න ඒ තුළ කියන්නේ කොහෙත් ඔබගේ පුද්ගකෙන් සටහන්ම පරීක්ෂා කරනවා කියලා ඒ කිසිසේත්ම කරන්න නැති කාරණාවක් නිසා සමා වෙලා අර වගේ දේවල් වලට කතා කරමු. මම මේ කියන දේවල් යහපත් ලෙස කරන්න. එතකොට කේන්ද්‍ර පරීක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබේ ජීවිතය ජය ගන්නවා, ජය ගන්නවා, ජය ගන්නවාමයි. ආය දෙකක් නැහැ. එහෙනම් මේ ටිකක් ඉක්මන ඉක්මනින් කියන් ගියා. පැහැදිලි දේවල් තිබ්බනම් සමාවෙන්න ආවටින් අපු શબ્දාවනම් සමාවෙන්න. ගොඩක් දෙනෙක් මා වගේ කරලා තිනවා. ඒකට ගොඩක් සතුටුයි. ගොඩක් පිං. ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙමනම් කන්නැල්ලක් නෙමෙයි ඔබට මේ උදා වූ අප්‍රේල් මාසයත් මේ උදා වෙන නව සිංහල අවුරුද්දත් ඉදිරි කාලයත් යහපතින් යහපත උදා වෙන සියලු යහපත් සිතුම් පැතුම් සඵල වෙන සුබම සුබ කාලයක් වේවා. සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා. තෙරුවන් සරණයි.